Fala galera, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez galera, trazendo para vocês mais um documentário. was waking up this morning Waking up before it's getting nine Kinda heavy on my shoulders Tracking down some moments back in time I could swore that I was in it Down to every minute Don't know what I was sipping But I felt like I was doing fine Oh my Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. O bagulho que eu queria gravar, rapaziada, que eu mais fiquei ansioso pra gravar foi o negócio de, de mergulho. O negócio de mergulho eu já mergulhei lá em Porto Galinha. Porto Galinha? É, foi Porto Galinha. E, mano, pensando no bagulho da hora. Eu mergulhei em é, Porto Galinha e Maceió, mas Maceió não deu muito certo porque a Maria, a Maria tava cheia, daí não deu muito certo. Mas depois do caninha, mano, pensa num bagulho da hora, tá ligado? Mergulhar é, é tipo outro mundo que você tá vivendo, tá ligado? Um mundo dos peixes, muito da hora, mano. E, e ali, mano, do bagulho ali do parque, mano, tem vários tipos de peixe, tá ligado? Quanto pequeno e quanto grande, tá ligado? E o mais engraçado de tudo, a água é totalmente quente, tá ligado? Eu não sei como é que os peixes conseguem me impactar. Eu, pô, achei meio estranho, tá ligado? Ter <laughs> peixe em água quente, mano. E deve ter muitos lugares do mundo que tem a de ter peixe em água quente. A água não era fervendo, fervendo. Era tipo morninha, tá ligado? Tava pra você tomar um banho e pra relaxar. She is reckless, throwing dollars in the wind. Now she hears the landlord knocking at her door. Just an orphan, never knew her daddy's name. And her mama passed when she was only four. And now she's in West Virginia, working overtime. How can you love this world? How can you love this life? And now she's in West Virginia All alone inside her mind How can you love this world? How can you love this life? So she pulls out a knife and she starts to love herself tonight? Aqui tem vários tipos de entretenimento, tá ligado, rapaz? Se você quer um entretenimento calmo, você pode ficar ali na no, no, no bagulho que tem que é chamado ali na, que é o Rio Lento. Tá o, o Rio Lento basicamente você dá a volta inteira em cima de uma boia, tá ligado? Pode ficar relaxando ali. Tem as partes as partes mais radicais, que é os, os tobogã e tal. Eu só fui em dois tobogã, tá ligado, mano? É os de boia que eu fiquei mais curioso pra, pra ver como é que era. Tá Deu até um frio na barriga, mano. E o bagulho vai assim, tá ligado? Então é muito. Uma descida muito íngreme, porém, tipo, ela dá um pan assim, tá? É tipo, dá um frio na barriga na hora. E nos outros eu não fui porque eu não já tinha ido em, em outros tobogãs assim, boy, tá ligado? Eu fiquei mais curioso de boy do que sim. E, e tinha um mais radical, cara, que é como se fosse um insano do Beach Park, só que é outro nome, tá ligado? Então esse daí eu não tive coragem de ir, não. hotel não era tão extraordinário, tá ligado? A coisa mais legal do hotel que eu achei, mano, foi os quartos, obviamente. O, o meu quarto ali que a gente tinha dois andares, tá ligado? É um quarto embaixo e um quarto em cima. Fiquei separado ali. Tá? Um, um quarto desse não tinha mesa, tá ligado? Então, basicamente eu tinha que comer numa mesinha pequenininha ali que tinha o bagulho do interfone, tá ligado? Aí tinha que usar aquela mesa ali. E pra passar os vídeos pro, pra câmera também, tive que usar aquela mesa. Mano, mas o mais, mais engraçado que a comida do hotel é muito boa, tá ligado? Ontem eu tava ali jantando com a minha mãe e falei, cara, saudade da comida do hotel, tá ligado, mano? Já não é uma comida, não posso dizer, muito salgada, tá ligado? Geralmente as comidas do hotel são muito salgadas, tá ligado? Essa era uma comida perfeitamente natural, tá ligado? Natural que eu digo que não tem muito sal, muito tempero na comida, só a comida e o sabor da comida, tá every single shot I've taken along But each time I fall You're on the ground next to me And every time I'm low You lift me back up again From midnight pain Essa é a rapaziada, se você gostar, não esquece desse like aí Esse próximo take aí de Curitiba eu vou ter que Tem mais imagem, fazer mais imagem aí pra tá fazendo um outro documentário. Rapaziada, mano, como eu sempre falo, documentário sempre demora porque tem que gravar, eu tenho que tá estar nos no lugares pra gravar. Tem que ser com calma, tá ligado, mano? Eu não gosto de fazer o vídeo correndo, tá ligado? Então, por isso que sai bem produzido, tá ligado? E o, o mais foda de tudo é achar as músicas que combina com o vídeo, tá ligado? Não tem que eu tô colocando. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like, comenta aí. Fui.